Il n'y en a rien à foutre. C'est un lieu public, j'ai le droit de filmer. Ma gueule, toi hein. Ouais, ouais, complètement. Je filmer là aussi. que faisant